අපක්ෂපාතී මධ්‍යස්ථ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියද TV රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ. මමුදේශා නිඩම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් රාත්‍රී පුවත් සිරස්තල. වර්ජනයෙන් රටම අඩාලයි. ලංගම දුවයි සෙනක නැතිවෙයි දුම්රිය නවති. පාසල් පාලුවෙයි රෝහල් ලෙඩවෙයි තැපෑල වැසෙයි. ජනපති සාකච්ඡාවකට කැමති වුණා වර්ජනය තාවකාලිකව අදින් අවසන් වෘත්තිය සමිති අවධාරණය කරයි. වර්ජනය කළොත් දවසකට රුපියල් බිලියන හතලිස් හයක් නැතිවෙනවා සියමලා පිටිය ගණන් හදයි. අමරිකානු බැංකුත් කොට උඩ මෝඩිස් අමරිකාව පහත දමයි. බැස්සට වඩා වේගෙන් නගින ඩොලරය. ණය හිමියන්ට ජනපති රනිල්ගෙන් ලිපියක්. මාර්තු විස්ස අපිට IMF ලැබෙනවා මහබැංකු අධිපති සියතට කියයි. දේශපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර තිබෙන්නේ දූෂණ නම් අත්තිවාරම මතයි. රට කොල්ල කනු ලැබුවේ සහ කොල්ල කනු ලබන්නේ හුදෙක් ආණ්ඩු බලය ඇති අයම පමණක් නොවන බව අද ටෙලිවැකියෙන්. කැබිනට් සංශෝධනයක් අතළඟද එස්ම්ගෙන් ඉංගියක්. ජනාධිපතිවරයාගේ ඒකාධිපති පාලනය ගැන කියන සජිත්. හරක්කටා සහ කුඩුසලිඳු ගුවන් බහණ්ඩ පර්යන්තෙන් දිවයිනට. කුඩුසලිඳුගේ පෙත්සමට නීතිපතිගෙන් විරෝධය. අද දවසේ රට පුරා ක්‍රියාත්මක වූ වැඩවර්ජනය පිළිබඳවයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය බැංකු පොලි අනුපාතිකයේ ඉහළ යාම ජීවන වියදම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් අද දීප ව්‍යාප්ත වෘත්ති අර්ගලයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. රාජ්‍ය අර්ධරාජ්‍ය සහ පෞද්ගලිකංශයේ වෘත්තීය සමිති රැසක් මීට සමගාමීව එක් දින වැඩ වර්ජනයක්ද ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. අද දින ක්‍රියාත්මක මෙම දැවැන්ත වැඩ වර්ජනය සහ වෘත්තීය අරගලය හේතුවෙන් රටේ දෛනික කටයුතු මුළුමනින්ම අඩාල වුණා. මේ අතර ජනාධිපතිවරයා සාකච්ඡාවකට එකඟත්වය පළ කිරීම නිසා වැඩ වර්ජනය తాවකාලිකව හෙට උදෑසන අවසන් කරන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ. රජී නව බදු ප්‍රතිපත්තිය බැංකු පොලි අනුපාතය ඉහළ දැමීම විදුලි බිල ඉහළ දැමීම රාජ්‍ය මර්ධනය ඇතුළු කාරණා කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෘත්තීය සමිති 40කට අධික සංඛ්‍යාවක් අද වර්ජනයට සහාය පළ කළා. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පසුගිය දින කිහිපය පුරා පළාත් මට්ටමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල නියැලුණු අතර අද සමස්ත දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි රෝහල් වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි පැය 24කින් මේ වර්ජනය නවත්තනවා අපිව කලබල කරගත්තේ නැත්තම්. අපි ඊට පස්සේ දවස් 7ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ 22 වෙනිදා වෙනකන් ওই මහත්තුරුන්ට ඉඩ දෙනවා අපේ ප්‍රශ්නෙට සාවධානව ඇහුම්කන් දීලා උත්තරයක් හොයන්න. එතකොට IMF සාකච්ඡාවත් ඉවරයි. ඒ සාකච්ඡාවට යන අයටත් අපි කියනවා ඒකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම මෙහි අරන් එන්න එපා. අපිට ඕනේවා එහෙන් අරන් එන්නත් ඕගොල්ලෝ දක්ෂ වෙන්න ඕන. වෛද්‍ය නිලධාරීන් හැරුණු විට හෙද නිලධාරීන් රසායනාගාර සේවාය තුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයින් මෙන්ම කනිෂ්ඨ සේවකයින්ද වර්ජනයට සහාය පළ කළා. වර්ජනයේ හේතුවෙන් දුම්රිය ගමන්වාර රැසක් නිසි පරිදි ධාවනය කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. සැලසුම් කර තිබූ බොහෝ දුම්රිය ගමන්වාර සංශෝධනය කිරීමට සහ අවලංගු කිරීමටයි දුම්රිය පාලනාධිකාරියට සිදු වුණේ. බොහෝ නගර පාළු ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණත් ලංගම බස් රථ සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනයට එක් කර තිබුණා. ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ද අද වර්ජනයට සහාය පළ කළ අතර බොහෝ පාස පාසල්වල වාර විභාග කටයුතුද කල් දැමීමට පියවරගත් බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ. සිසුන් අවම සංඛ්‍යාවක් ඇතැම් පාසල්වලට පැමිණ සිටි අතර බොහෝ සිසුන් නැවත නිවෙස්වලට හරවා යැවීමටයි කටයුතු කර තිබුණේ. ඉතාම සාර්ථකයි අද වැඩවර්ජනයේදී අධ්‍යාපන ශේෂත්‍රයේ විශාල සාර්ථකත්වයක් තියෙන්නේ. මොකද කිසිම පාසලක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවට මේ වර්ජනය හරහා දීලා තියෙන පනිවිඩය තේරුම් අරන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ. කණ්ජ තෙල් වෘත්තීය සමිතිද අද වර්ජනයට සහය පළ කළා. කෙසේ වෙතත් ඉන්ධන බෙදා හැරීම අද දවස පුරා අඛණ්ඩව සිදු කෙරුණා. වරාය සේවකීන්ද අද ක්‍රියාත්මක කරන වර්ජනයට සිය සහය පළ කළා. මරාගෙන මරමු බැරිමුණොත් පස්සට යන්න එපා එකෙක්වත් අපි විදුලි වෘතිය සමිතිද අද ක්‍රියාත්මක වූ එක්දින වැඩවර්ජනයට සිය සහය පළ කර තිබුණා. ආණ්ඩුව අතවනවනං අකණ්ඩ වැඩවර්ජනයකින් කියලනම් ඒක අපේ කැමත්ත නෙමේ ඒක ආණ්ඩුව කැමත්තනම් රනිල් රාජපක්ෂලට ඒ කැමත්තට ඉඩ දෙන්න අපි ලෑස්ති. රට පුරා බැංකු ශාඛා රැසක් අද වර්ජනයට සහාය පළ කරමින් වසා දමා ඇති ආකාරය දැකගත හැකි වුණා. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය බැංකුවල මූලස්ථාන ශාඛා අද පෙරවරුවේ විවෘතව පැවතියේ මෙලෙසින්. රජය ඊයේ සමහර සේවාවන්ද අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් ගැසටුවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. තැපැල් සේවේද අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස ගැසට් කර ඇති පසුබිමක තැපෑලද අද වර්ජනයට සිය සහය පළ කළා. මේ අතර විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යන සහ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේද අද වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයට එක්ව සිටියා. අපිව පාරේ තියන්න එපා. මොකද අපි වෘත්තිකයන් හැටියට විශේෂයෙන් අපි කැමති අපේ ශ්‍රමය, අපේ බුද්ධිය මේ රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් කැප කරන නිසා ඒ කාලේ තමයි අපිට මේ පාරට බැලලා කෑ ගන්නලා. ඇතැම් පාර්ශව අද ක්‍රියාත්මක වූ වර්ජනීය සම්බන්ධ ආනන්දෙන් පළ කළේ මෙවන් අදහසක්. රුපියල් බිලියන 46යි දිනක දල ජාතික නිෂ්පාදිතය. දැන් අපි දවසක් සම්පූර්ණ අකර්මණය කරොත් බිලියන 46ක් රුපියල් වලින් අපිට අහිමි වෙනවා. ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය ගත්තාම 100%ක්ම පෞද්ගලික ගමනාගමනයේ වැඩ. TTB එක 100%ක් වැඩ. කණ්ඩායමක් වැඩ වර්ධනය කරා කියලා වැඩ වර්ධනයක් පේන්නේ නැහැ කොහෙවත්. මේ වර්ධනයේ සාර්ථකභාවයක් නැහැ. අද ක්‍රියාත්මක වූ සංකේතයක් දින වැඩ වර්ජනයේට සමගාමීව රට පුරා උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරද සංවිධානය කර තිබුණා. බහිමු ජීවිතේ බා ජන අයිති සාපත් ලෙස ඉදිගෙවන්න ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ පාර්ශවයෙන් අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා එළඹෙන සතිය තුළදී හැකි ඉක්මනින් ජනාධිපතිතුමාත් සමග ඍජු සාකච්ඡාවක් වෘත්තීය වේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය එකමුතුවට ලබා දෙනවා කියලා. මේ සාකච්ඡාව පැවැත්වෙනතුරු මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවල තීව්‍රතාවය යම් අඩු කිරීමක් කරන හැබැයි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග නතර වෙන්නේ නැහැ. අපේ බදු සටන නතර වෙන්නේ නැහැ. අඛණ්ඩ දීපප්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනය හෙට දින උදෑසන 8 දක්වා ක්‍රියාත්මක කරලා ඉන් අනතුරුව తాවකාලිකව අත්හිටුවන් අපි තීරණය කළ තියෙනවා. පසුගේ දිනවල රුපියල ශක්තිමත් වෙමින් ඩොලරේ අගය ක්‍රමයෙන් පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණා. මේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනා විවිධ අදහස් පළ කළා. කෙසේ වෙතත් යළිත් ඩොලරය ශක්තිමත් වෙමින් රුපියල 5ත වැටීමක් මේ වන විට දක්නට ලැබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙරට ණයහිමියන් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් විනිවිද භාවය පිළිබඳව අවධාරණය කළා. මේ අතර ලොව ප්‍රබලයා වන ඇමරිකාවේ බැංකු පද්ධතියද කඩා වැටීමේ අවධානමක් පිළිබඳව මෙවන විට ආර්ථික විශේෂඥයින් අනතුරු හඟවනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ශ්‍රී ලංකාව ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයිදශම නමයක විස්තීරණ ණය මුදලක් ඉල්ලුම් කළා. පසුගිය වස වසරේ සැත්තැම්බර් මුල්භාගේදී ඒ වෙනුවෙන් වූ කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවලට එළඹුණා. මෙම ණය මුදල වෙනුවෙන් වූ ගිවිසුම්වලට මේ මස විසිවනදා අත්සන් තැබීමට නියමිතයි. අදාළ ගිවිසුමට එළඹීමෙන් අනතුරුව වසර හතරක් තුලදී අටවතාවකදී ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දෙකයි දශම නමයක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකා වෙත ලබාදීමට නියමිත බවයි මුදල් රාජ්‍ය මහත්‍ය රංජිත් සියමලාපිටිය පසුගියදා ප්‍රකාශ කර සිටියේ. මේ අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකාවේ ද්වීපාර්ශ්වයක ණයහිමියන් වෙත සහ පැරිස් සමාජයේ නාහිමියන් වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදරෙන් බලාපොරොත්තු වන වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන ලෙස ආදාළ ලිපිය යොමු කරමින් ජනාධිපතිවරයා මෙරට නාහිමි පාර්ශව වෙතින් ඉල්ලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික නාහිමියන් වෙත නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු විවෘත ලිපියක් තමයි එතෙන්දී අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න උත්සාහ කරපු වැදගත්ම කාරණාව තමයි මේ සියලුම නාහිමියන්ට අපි මේ ප්‍රතිෝගත කිරීම කාරණාවලදී තාමත්ම සාධාරණව එහෙමත් නැත්නම් සියලු දෙනා යෝජනා සමග සමානව කටයුතු කිරීම. කිසිදු පාර්ශ්වයකට විශේෂ වාසි සැලසීමේ එකඟතා ගිවිසුම් වලට අපි යන්නේ නැතුව හැම කෙනෙක් සමගම සාධාරණ එකඟතාවයන් වලට හැම කෙනෙකුට පොදු ඔය කටයුතු කරන්න අපි රටක් හැටියට සූදානම් කියන නිල පණිවිඩය තමයි ලිපිය තුළින් ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට අපේ ණය හිමියන් වෙත ලබා දුන්නේ. මේ අතර පසුගිය සතියේ රුපියලට සාපේක්ෂව පහළ ගිය ඩොලරය යළිත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දිනේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 300 සිය විසි හතයි සත පනස් නමයක් ලෙස දැක්වූ අතර ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් තුන්සිය හතලි සතරයි සත හැටහයක් ලෙසයි. මේ අතර අමරිකානු බැංකු පද්ධතිය කඩාවැටීමේ දැඩි අවධානමකට ලක්ව තිබෙනවා. මේ වන විට අමරිකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු කිහිපයක්ම කඩාවැටීමට ලක්ව ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ හේතුවෙන් වෙනත් රටවල වූ ඇතැම් බැංකු ශාකා වසා දැමීමටද පියවර ගෙන තිබෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය සමයේ බිඳ වැටුණු ආර්ථිකය යළි යථාතත්වයට යටපත් කිරීම වෙනුවෙන් පොලි අනුපාතිකය දිගින් දිගටම ඉහළ දැමීමටයි එරට රජය පියවර ගත්තේ. උද්ධමනය පාලනය වෙනුවෙන් ගත් මෙම පියවර හමුවේ එරට ආර්ථිකය තවදුරටත් අර්බුදයකට ලක්ව ඇති බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම තත්ත්වය සැලකිලට ගනිමින් අමරිකානු බැංකු පද්ධතිය මූඩි ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල පහත හෙලීමටද සැරසෙන බවයි විදෙස් මහධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මහබැංකුවත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියත් ස්වාධීනව ක්‍රියා නොකිරීම පවතින ආර්ථික අර්බුදයට හේතුවක් වූ බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා. එමෙන්ම මාර්තු 20 වනදා වන විට IMF පළමු ණය වාරිකය මෙරටට ලැබෙනු ඇති බවටද ඔහු විශ්වාසය පළ කළා. සියත ටීවී ඔස්සේ විකාශය වූ අලුත් කතා වැඩසටහනට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා. අද මේ ආර්ථික අර්බුදය අද මේ අපි අත්විඳින ආර්ථික අර්බුදයට අපි වැළුවොත් කල්පනා කරලා ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි රටේ රටේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය. මහ බැංකුව වශයෙන් සාධීනව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව රාජ්‍ය මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ බලපෑමට යටත් වෙලා විනිවිද යම් කිසි ආකාරයක වෙනස් කරන්නේ නැතුව ස්ථාවර මට්ටමක තියන් ඉඳලා අපේ සංචිත නැති කරලා එතකොට ඒක නිසා තමයි මේ අර්බුදය ආවේ. අපි පැමිණලා තියෙන ආර්ථික අර්බුදයට පැමිණීම සඳහා මහ බැංකුව ස්වාධීන නොවීම ප්‍රධාන වශයෙන් ගැටලු වුණා කියලා. ඒක එක ප්‍රධානම හේතුවක්. IMF ලෝන් එකේ ඇත්තම තත්ත්වය මොකක්ද මේ? ජාතක මුල් අරමුදලේ ණය ලබා දෙනකොට ඒගොල්ලෝ බලන මේ රටේ තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රතිපත්ති රටක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්තියේ ණය ලබා ගැනීමේදී දැන් බැංකුවට ගියාම ණය අධිපතියක් ඔතම ඉදිරිපත් කරනවා වගේ රටක් විදියට අපි ඉදිරිපත් කරනවා මෙන්න අපේ ණය අයදුම්පත. හැබැයි ණයක් දෙනකොට බැංකුවෙන් ඉදිරිපත් කරපමණින් ණය දෙන්නේ නැහනේ. බැංකුවෙන් බලනවා ගෙවීමේ හැකියාව තියනවාද කියලා. තව සත් දෙක ඇතුළත මාර්තු මාසේ 20 වෙනිදා වෙනකොට ජාතන් මුරාඳුරේ වැඩසටහනේ ආරම්භය. ඒක තමයි ආරම්භය. අවුරුදු 4ක වැඩසටහන මේක තමයි ආරම්භය. ඉතින් තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. ඉතින් කරන්නේ අත් වශයෙන්ම අපි රටක් විදියට අපි ඉදිරිපත් කරපු වැඩපිළිවෙල ඒගොල්ලෝ අනුමත කරලා යම්කිසි මුල්ල මුල්ල වශයෙන් සහයෝගයක් දෙනවා. ඊට අමතරව ඒ තියෙන ඒ ඒගොල්ලන්ගේ අනුමැතිය උඩ ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වගේ වයින්නුත් ඊට අමතරව වැඩිපුර තව සහයක් ලබා දෙනවා. ඒකත් එක්කම ණය ප්‍රතිශුගත කරණය තුලින් ණයගැයීමේ තියෙන ණය බර ඊළ ඊළඟ අවුරුදු 10 විතර කාලය තුළ ණය ගෙවීමේ බර රටට අඩු කරලා එතකොට රටට යම් කිසි ආකාරයක ණය බර අඩු රටක් විදිහට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සහනය තමයි අපි ලබා ගන්න ජාත්‍යන්තර මුල් අරමුදලේ ගත්ත කියලා මේක අවසානය නෙවෙයි මේක යම් කිසි වෙනස් ආකාරයක රට ගමන් කිරීමේ ආරම්භය තමයි මේ පටන් ගන්න මාර්තු මාසයේ 22 ඊට පස්සේ ඉදිරියට මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ඒ අපි රට ඉදිරිපත් කර වැඩපිළිවෙල ඒ විදිහට ගෙනියන්න ඕනේ මොන රජයක් පැවතියත් කවුරු පාලනය කරත් මොන මහ බැංකුවක් හෝ මොන මුදල් අමාත්‍යාංශයක් තිබ්බත් මොන අමාත්‍යාංශයක් තිබ්බත් කවුරු ඇමති වුණත් කවුරු අගමැති වුණත් කවුරු ජනාධිපති වුණත් මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල ඒ ආකාරයට ගෙනිත්තත් විතරයි මේ රට ඒ රට විසින් ඉදිරිපත් කරපු වැඩපිළිවෙල ඒ ආකාර ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන ඒ යම්කිසි ඒ දිශාවට යන්න ඕනේ. නැත්නම් නැවතත් නැවතත් පරණ තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. අවම කොච්චර කාලයක් ඇයිද මේ IMF ණය වාර්කේ ලැබෙනවා නම් ලැබෙන්නේ? මාර්තු 20 වෙනිදා වෙනකොට ලැබෙනවා. පළවෙනි වාර්කය ලැබෙනවා. එතකොට මේ ඒ ණය මුදල ලැබෙන්නේ අවුරුදු 4ක් කාලයක් තුල. බිලියන 2.9ක් කියන මුදල අවුරුදු 4ක් කාලයක්. නමුත් ඒ මුදල නෙමෙයි වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒක ඒ තුලින් වැඩ ගෙනියන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඒ තුළින් රට ගැන තියෙන විදේශ ආයෝජකයලා තියෙන විශ්වාසය, ඒ තුළින් රට නැවත ආර්ථිකයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම තුළින් රටේ ජනතාවගේ ආදායම වැඩි කිරීම, දුප්පත්කම අඩු කිරීම, උද්දමනය අඩු කිරීම, සංචිත ගොඩනැගීම එන්න ඒ වැඩපිළිවෙල තුළ තමයි මේ රට ගොඩ එන්නේ. අතුවාර බිලියන 2.9 නෙමෙයි අතරම. වංචාව දූෂණය නාස්තිය අක්‍රමකතාවය සහ අකාරක්ෂණතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. Vision Televecchia. දහසකුත් එකක් ප්‍රශ්න බැද අද අපි වැඩවර්ජනවලටත් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා නේද. අපේ අමාරුව ඉතින් අය අමුතුවෙන් කියන්ට දෙයක් නෑනි ලබන සතිය හරි ඔය ඊළඟ සතියේදි හරි තැන් ඔය IMF පළමුවාරිකයත් පළමුවාරිකය කියන්නේ මතකතියාගන්ට නයක් හොඳේ ඒක ලැබෙන්ටත් ඉඩ තියෙනවා. ඒකන්නේ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සියක් හරි හාරසියක් හරි අතර ප්‍රමාණයක් හොඳේ දැන්ඉතින් ඕක හරියට බැලුවොත් තෙල්ගෙනාවත් තෙල් නැව් හතරක් හරි පහක් හරි හොඳේ මේ ලැබෙන්නේ නය තවරුදු හතාටකින් අපේ අපේ දරුවන්ගේ දරුවනුත් ගෙවිය යුතු නයක් මේ ලැබෙන්නේ. ද හෙටානිද්දට පාර අයිනේ කිරිබත් වෙලා රතිං්ඥ හෙම පත්තු කරලා IMF දිනාගත්ත අපේ විරවා රටට සිත සදනා විරවා ඔබයි කියලා කැම්පේෙන් එකක් ආවොත් පුදුමුවෙන්ට එපා කලබලවෙන්ට එපා ඒ තමයි ලංකාව. හොඳේ මේ අපි ගේ දා සේවෙනි වතාවට කියලත් දැංහුගක් දෙෙනෙකුට මතකනෑ. ඕ නිදහසින් පසු ගෙවුණු වසර හැත්ත පහතුළ අපි IMF එකට දාසේවතාවක් ගෙහිල්ලා තියෙනවා. හැම අවස්ථාව වගකීම ණය තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ආ ටික කාලයක් කාලබීලා ජොලි කරලා තිබ්බට වඩා ආයේ ණය වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතනදි දිගින් දිගටම වෙලා තියෙන්නේ ගත්ත ණය හරි පාරේ කළමනාකරණය කරගත්තේ නැති එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව දූෂණය. නැතුව මේ නීති නැතිකම නෙවෙයි. හොඳේ මේ සමස්ත මූල්‍ය අර්බුදය එක්කම බැඳිලා තියෙන්නේ පහත් දේශපාලනය. ඒ නිසා කොහෙන් ණයක් ලැබුණත් හිල් කූඩියකට වතුර පුරවන තත්ත්වයක් තමයි මේ 75 වසර තුලම දක්නට ලැබුණේ. දක්නට ලැබෙන්නේ. හොඳේ දැන් ඇත්තටම අපේ රටේ දූෂණය මර්ධනය කරන්න බැරි දෙයක්ද ඔවු ඇත්තටම බැලූ බැල්මට මේ රටෙන් මේ පවතින දේශපාලන ක්‍රමය තුළ නම් දූෂණය ඉවත් කිරීම හිතන තරම් ලේසි පාසු නෑ එකට හේතුවමකක්ද දන්නවාද. හේතුව තමයි මේ වර්තමානය තුළ මේ රටේ දේශපාලනයේ අත්තිවාරම එමත් ඇත්තම් ෆෞන්ඩේෂන් එක එමත් ඇත්තම් බේස් එක දූෂණය. එකැන දූෂණය කියන අත්තිවාරම ෆෞන්ඩේෂන් එක මත තමයි රටේ දේශපාලනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රටේ දේශපාලනය නැමැති ගොඩනැගිල්ල හදලා තියෙන්නේ. රටේ පවතින දේශපාලනය අත්තිවාරම එහම නැත්තම් ෆෞන්ඩේෂන් එක තමයි දැන් දූෂණය ඕක තමයි ප්‍රශ්නය මේ දේශපාලන ක්‍රමේ තුළ මේ තාක් පාලන බලය හිමි වූ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එමත් නැත්තම් ඔය එකතු වෙලා ගහන සන්ධාන මොනවද කළේ මොනවද කරමින් ඉන්නේ රටේ පාලන බලය හිමිකරගෙන රට පාලනය කරන බව පෙන්වමින් රටේ වස්තුව කොල්ල කනවා. මොකක්ද කරන්නේ රටේ පාලන බලය අයිතිකරගෙන රට පාලනය කරන බව පෙන්වමින් අපිට ආදරේ බව පෙන්වමින් රටේ වස්තුව කොල්ල කනවා. තමන්ට බලය ලැබී රට භාරගත් පසු කොල්ල කෑම වලක්වන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා වෙනුවට නීතිය ක්‍රියාත්මකවීම වැලැක්වීම සඳහා මේ දේශපාලන බලයගත් පක්ෂ මේ තාක්‍රියා කරලා තියෙනවා. හරිද ඇත්තම කිව්වොත් රට කොල්ල කනු ලැබුවේ සහ කොල්ල කනු ලබන්නේ හුදෙක්ම ආණ්ඩු බලය ඇති අය පමණක්ම නෙවෙයි හොඳේ ආණ්ඩුවට පිටස්තර තම හිතවතුන්ටත් රටේ ධනය කොල්ල කෑමට හැකිවන පරදි දූෂණ අත්තිවාර්ම මත තමයි ඒ උන්දලගේ දේශපාලනය ඉදිකරලා තියෙන්නේ. රට තුළ නීතියේ පාලනයේ නැතිකම නිසා දූෂණවල යෙදෙන්නන්ට රට මංකොල්ලකන්ට හොරුන්ට දඩුවම් නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එකන්නේ නීතියේ ආධිපත්්‍යයද දේශපාලනයට යටකරගෙන කරගෙන තිබෙනවා. ඊට හොඳම උදාහරණය ඇමරිකානු ජනාධිපතිටවත් නැති මෙරට ජනාධිපති සතු විදාහයක බලය. ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ගන්න ඕනම තීරණයක් හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් අවලංගු කිරීමේ බලය ඇමරිකානු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තිබෙනවා. ඒත් අපේ රටේ නේද ජනාධිපතිවරට ඉහලින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට බෑ. ජනාධිපතිගේ හිසට ඉහලින් කපුටකටවත් පියාබන්ට බෑ නේද. දැන් අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා පක්ෂයක නායකෙක්නි ඔහුට හෝ ඇයට තම බලය පවත්වගෙන යන්නට නම් තම කණ්ඩායම සතුටු කළ යුතුයි. තේරණ සිංහලින් කියනවා නම් ජනාධිපතිට ඉළඟ වතාවේ ජයගන්න තම කණ්ඩායමේ සහය අවශ්‍යයි. එකැනි ඉළඟ ජනාධිපතිවරණය ජයගන්ට නම් තම කණ්ඩායමේ සහය සඳහා විධ දේවල් දෙන්න වෙනවා නේද. ඇත්තම කිව්වොත් මේ නිසා ජනපති තමන්ට හිමි මුක්තියේ බලය ජනපති තමන්ට හිමි මුක්තිය බලය රැකවරණය එයාගේ කණ්ඩායමටත් දෙනවා. හරද ඊට හොඳම උදාහරණය එක්දහසම්සේ හැත්තා හතෙන් පසු අද දක්වා පැවති ආණ්ඩුවල බලය තිබ ပြည့်သည် තම කණ්ඩායමේ හෝ ඉන් පිටස්තර හිතවතිකුට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන එකදු පැමණිල්ලක්වත්න් අවසානය දක්වා තර්කානුකූලව ගෙනගොස් නැත. ලංකාවේ මේක්දාසමසය හැත්තහතෙන් පසු දූෂණ වංචා ඉතිහාසේ බැලුහම නීතියට උඩින් ජනපතිට ඇති මුක්තිය තමන්ගේ නඩේ උන්දලටත් තමන්ගේ රැහේ ඉන්න හොරුන්ටත් දීලා තියෙනවා. හොඳේ එකැනේ ජනපති මුක්තිය ජනපති වන තමන්ට පමණක් නෙවේ තමන්ගේ රැහේ රැහේ හිතවතුන්ටත් ලබාදීපු අවස්ථා එමටයි. ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදලා තියෙන්නෙම සියලු බලතල සකලවිද බලතල ජනපති කියන තනි මිනිහෙකු වටා කේන්ද්‍රවනාකාරයට. ඇත්තටම ජනපති සතු බලය නැවත ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකකටවත් බෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකට අමතරව ජනමත විචාරණයකුත් ඕනේ ජනමත විචාරණයකුත් ඕනේ හොඳේ ජනපතිගේ බලතල අයින් කරන්න. දැන් ජනමත විචාරණය තියන්න පුළුවන් බලයකාගේ අතේ දන්නවත් තියෙන්නේ එක තියෙන්නේ ජනපති අතේ නේද දැන් තේරනවාද විදාහයක ජනාධිපති ක්‍රමේ නීතියට යටත් කරන්නේ නැතිතාක් මෙරටෙන් දූෂණය නතර කරන්නට බැරි බව ඔවු ඒ සඳහා ඇත්තටම ජනතාවාදී නව විවස්ථාවක් මේ ජනපති සතු අතිශය භානක බලතල සංශෝධනය කරන ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. නැත්තම් ජනපතිගේ මුක්තිය ඔහු තම පක්ෂේසේම තම හිතවතුන්ගේ දූෂණ වහන්ට අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදිත් අනාගතයේදිත් යොදාගන්නවා ඇති. IMF එකෙන් ඩොලර් බිලියන දෙකයි දසම නමේ නෙමේ ඩොල බිලියන සීයක් ලැබුණත් ඇත්තම කිව්වොත් මේ හිල් කූඩේට වතුරපුරවල කවදාවත් පුරුවන්න බැරි බව මතක් කරනවා. ත්වයා ගාල්ල මාතර මිද්දනිය. වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ඒකාධිපති විධායක පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය උල්ලංඝනය කර ඇති බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස චෝදනා කරනවා. ඒ මහර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින්. දැන් තියෙන්නේ ඒකාධිපති විධායක ජනාධිපති ආණ්ඩුව. මට මතකයි දේශපාලන ඉතිහාසයේ කියවනකොට ඇමරිකාවේ නික්සන් ජනාධිපතිවරයාගේ කාලේ ඒක වචනයක් පට බැඳි වුණා විශේෂයෙන්ම වෝටර්ගේට් කියන ඒ කුමන්ත්‍රණයත් සමග. ඒක තමයි ඉම්පීරියල් ප්‍රෙසිඩෙන්සි. එතකොට ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයා ඉම්පීරියල් පවර්ස් අධිරාජ්‍යවාදියෙකුගේ බලය ගත්ත පස්සේ හැසිරුණා. දැන් අද අපේ රටේ සිදුවෙන්නේ මොකක්ද? ඒකාධිපති ජනාධිපති බලයක් තුල අධිකරණය පාගා දමලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පාගා දමලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවන්ට අපහාස උපහාස කරලා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට යටත් වෙලා විනිසුරුවන් විවේචනය කරලා ඡන්දෙට සල්ලි දෙන්නේ නැතුව මොකක්ද මේ පාගා දමන අයිතිය ජනතාවගේ ඡන්දයි. මේ අතර පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පලස්තීන ඉඩම් දින චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අද සහභාගී වුණා. ප්‍රමුඛ පෙළේ චිත්‍ර ශිල්පීන් හතර දෙනෙකුගේ සිතුවම් වලින් මෙම ප්‍රදර්ශනය සමන්විතයි. ඉදිරියේදී සිදුවීමට නියමිත කැබිනට් සංශෝධනයක් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන අද අදහස් පළ කළා. තමන්ද හොඳට වැඩ කරපු කෙනෙක් නිසා දුන්නොත් ඕනම ඇමතිකමක් ගන්න සූදානම් බවයි ඔහු පැවසුවේ. දැන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මේ සංශෝධනයක් කිරීමේ සූදානමක් තියෙනවද? නෑ එහෙම තියෙන ඔය කතා බහක් නම් තියෙනවා. තියෙනවනේ ඔබතුමාට එකක් ලැබෙයිද? නෑ අපිට ලැබෙන්න ඕනයි නේන. මම හතර පාරක් අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පළවෙනියා මම ජේෂ්ඨ මේ ඉස්සරහ පෙළේ හිටපු කෙනෙක් අපිට අර මේවා මේ ප්‍රශ්න මොනවත් තිබුණා නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලොකු අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා. ජේෂ්ඨය හැටියට. අපි හොඳ රට වැඩ කරපු මිනිස්සු. අපි අමාත්‍යාංශ කරන වෙලාවේ සංචාරක හෝටලෙකින් බිලක් වගේ ගත්තේ නැති මිනිහෙක්. මම මම වැඩියෙන් ඩීසල් ගහගත්තේ නැහැ මගේ වාහනේට. ඩීසල් ටික වැඩුණා අතින් ගහගෙන අපි එහෙම දේශපාලනය කරපු අය. කවද වගේද සාමාන්‍ය ඔක දැන් සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා බුදුමලාට තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ළඟදී කරනවා කියලා තමයි ආරංචිය තියෙන්නේ. කරයි ළඟදී කරන්න ඕන දෙයක් ඇත්තටම. ඔබතුමා මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන අමාත්‍යාංශේ? නෑ ඉතින් ඒක කියන්න බෑනේ. ඒක ඉතින් ජනාධිපතිතුමා දෙන දෙයක් ගන්න එපා අපි. දෙන දෙයක් බාර ගන්නවා. ඔව් දෙන දෙයක් බාර ගැනීම තමයි විනය කියන්නේ ඒකනේ. ප්‍රබල මද්‍රව්‍ය සහ පාතාල කල්ලි නායකින් දෙදෙනෙකු වන නදුන් චින්තකන් හොත් හරක්කටා සහ සලිඳු මල්ශිකන් හොත් කුඩු සලිඳු අද දිවයිනට රැගෙන එනු ලැබුවා. විදේශයන්හි රැඳී සිටිමින් මෙරට තුළ අපරාධ කටයුතු මෙහෙවමින් මන්ත්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත වූ පාතාල කලිනායකින් දෙදෙනෙක් වන හරක්කට සහ කුඩු සලිඳු අද උදෑසන හතයි දහයට පමණ කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් දිවයිනට රැගෙන විත් තිබෙනවා. ඒ ඉන්දියාවේ මුම්බායි සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් යුවල් එකසිය හතලිස් දෙක දරන ගුවන් යානයෙන්. නඳුන් චින්තක නොහොත් හරක්කටා සහ සලිඳු මල්ශික නොහොත් කුඩු සලිඳු දිවයිනට රැගෙන එනු ලැබුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක්. මොවුන් ගුවන්තොටුපළ ආ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී ගුවන් යානය අසලදීම සිදුකර ගුවන් බාණ්ඩ පර්යන්තය ඔස්සේ කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මූලස්ථානය වෙත රැගෙන යාමට පියවරගෙන තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. මෙම පාතාලකාලී නායකින් දෙදෙනා රැගෙන ඒම සඳහා මැඩගස්කර් රාජ්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුද පැමිණ තිබෙනවා. මෙම නිලධාරීන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ ලිඛිතව මොවුන් නිල වශයෙන් බාරදීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. හරක්කටා සහ කුඩු සලිඳු බාර ගැනීම සඳහා කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානාත්මක අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තය වෙත පැමිණ සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක් ද යොදා තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ඉක්ුත් පළමුවනදා මොවුන් දෙදෙනා ඇතුළු පිරිස මැඩගස්කරේ ඉවාටෝ ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ ජාත්‍යන්තර පොලිසිය නිකුත් කර තිබූ රතු වරෙන්තුවකට අනුවයි. හරක්කට සහ කුඩු සැලිඳු අත්අඩංගුවට ගත් බව මැඩගස්කර ආරක්ෂක අංශ මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දීමෙන් අනතුරුවයි මොවුන් රැගෙන එම කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් පසුගිය 11 වෙනිදා මැඩගස්කරයේ බලා පිටත්ව ගියේ. මෙම කණ්ඩායමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරු දෙදෙනෙකුද ඇතුළත්. රටේ ජනතාව බොලා කරමින් අධ්‍යාපනය විකිණීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කරන බවට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ චෝදනා කරනවා. ඒ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ජනාධිපතිවරයා කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කරලා ඒ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට එන ශිෂ්‍යයන් සායනික පුහුණු ලබා දීම සඳහා අනිත් රජයේ රෝහල් සහ තවත් තියෙනේවා හොයන්න කියලා අනිත් පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ නයිටා එක යටතේ තියෙන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ආයතනය. ඒ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ආයතනයේ නව සිසුන් බඳවා ගැනීමට අදාළව 225000ක මුදලක් අය කරන්න අදාළ සැලසුමක් තියෙනවා කියලා ගෙවල් වලට ලිපියක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ශිෂ්‍යයන්ට. අපි හිතනවා මේක බරපතල තත්ත්වයක්. අනේ පිටරටට සල්ලි ගොඩක් යනවා ලංකාවේ ළමයි කියලා පිටරට ඉගෙන ගන්න යද්දී ඒ නිසා ලංකාවේම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ටිකක් හදාගත්තොත් ඒ මුදල් ටික එහෙට යන්නේ අපේ ඉතිරි වෙනවා කියලා කියනවා මේ පිටරටින් බිත්තර ගේන ගමන් ආණ්ඩුව මේක අපිට කියන්නේ ඔක්කොම රටෙන් ගෙනල්ලා අධ්‍යාපනයේ විදි විතරක් එනවා අම්මෝ මෙන්න මාර ගොඩක් පිටරට යනවා ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හදන්නේ කියලා මේකට ඉඩ දෙන්න බෑ IMF කොන්දේසි වලට අධ්‍යාපනය විකුණන්න දෙන්න බෑ හැම ආණ්ඩුවක්ම අකුලගෙනම තමයි ගෙදර ගියේ. දැන් රනිල් කොහොමත් අකුලගෙන යන්න වෙලා තියෙන තත්වයක් ඇතුලේ යන කාලය ඉක්මන් කරගන්න තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ දඟලන්නේ. රනිල් මතක තියාගන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කතා කරලා ඒ අත්දැකීම් ටික අහගන්න ගිය අවුරුද්දේ මේ වගේම කාලෙකදී වුණා. මොකද වැඩි කාලයක් යන එකක් නැහැ. මේ අතර අයිතියේ හඬට උත්තරේ රසායනික අවිප්‍රහාරද යන මෙයින් විරෝධතාවයක් ඊයේ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වුණා. අපනන දීවර කර්මාන්තය දරුණු කඩාවැටීමකට ලක්ව ඇති බව සමස්ත ලංකා බහුදින යාත්‍රා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. මසුන් අපනයනයේදී නිසි මිලක් නැතිවීම ආදී කරුණු ගණනාවක් ඊට හේතුවන බවටයි ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ. මත්ස්‍ය අපනයනකරුවන්ට ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළ තුළ හොඳ මිලක් හිමිව තිබුණා. නමුත් මේ වන විට එම තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වී තිබෙනවා. ටූනා මත්සීන් කිලෝ එකක් අපනයනය කිරීමේදී රුපියල් දෙදහස් පන්සියත් තුන්දහසත් අතර මිලක පැවති අතර එම මිල මේ වන විට රුපියල් එක්දහස් එකසිය දක්වා අඩු වී තිබෙනවා. මේ හිතුවෙන් මත්ස්‍ය අපනයනකරුවන් මුහුණ දී සිටින්නේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. තම මත්ස්‍ය අස්වැන්නට නිසි මිලක් හිමි නොවීම ඉන්ධන සහනාධාරයක් නොලැබීමාදී ගැටළු රසක් මත අපනයන දීවර කර්මා කර්මාන්තය මේ වන විට විශාල කඩාවැටීමකට ලක්ව තිබෙනවා. බහුදින දීපරයාත්‍රාවලින් සියයට පණහකටත් වඩා රැකියා සඳහා භාවිතයට නොගෙන වරායවල ගාල් කර ඇති බවයි සමස්ත ලංකා බහුදින යාත්‍රාහිමියන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. අපිට ඉන්ධන ලීටරේ රුපියල් 250ට වගේ තියෙනවා මේ ශේෂ්ත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මාළදීවේ නැත් එක්ක හැප්පෙන්න බෑ. අපේ විදිහට තුන් ගුණකින් හතර ගුණකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අද බහුදින යාත්‍රා 50ට 50ක් සියලුම වරායවල වල ගැට ගහලා තියෙනවා. මේ ගැන බලධාරීන්ව විඩම්බින අප දැනුවත් කළත් මේ දක්වා කිසිම කෙනෙක් කිසිම දෙයක් මේ සම්බන්ධව කරලා නෑ. දැනට යන්නේ මම හිතන්නේ රුපියල් 700ට 600ට වගේ තමයි යන්නේ ලෝකල් මාකට්. ඒ ලෝකල් මාකට් වලට ඒගොල්ලෝ අපිට මේ රස්සාව කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 60ක් 65ක් යනවා ලොකු පොට්ටුවකට පොට්ටු යාත්‍රා ටිකක් කරන. ඒකට ඒ මිලට අපිට මාළු දීලා මේක කරන්න බෑ. නිසා අපිට අඩු ගන්න රුපියල් 2000 2500ක්වත් මේ දවස්වල තියෙනවා. දීවරැමති කියන මීට වැඩිය උනන්දු වෙලා මේ දීවරය ගැන බලන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නිකන් මේ ඇමිතකමක් කරන පුටුවට වෙලා ඉඳලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එම පුතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්නවා රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් යළිත් අප හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින් ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක් දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.